今天又来到这个南港西这边，因为掉了标点，所以捉了，所以现在就往这边走。啊，北港溪上次有走，哇，南港溪走蟹 光钓的。那大海是水哦，对啊。洪老师看起来很漂亮，都是陷阱，来害你下竿，你会不会养？ 海都烂掉，很多人，呃，抄到烂掉了，应该还是有鱼啊，看怎么钓。这个通导也不好搞，啊。 测好距离，它那个干干的还可以跳，但是我下雨千万别跳，非常危险，下雨里面涉水，冷一点没有关系，钓一钓拉到鱼就很热了。这一组的风卡都很难搞。 哥都一定会有人走。这个阿福，阿福喷出，阿福大便，黄狗机被大金背。哦，好粗的石冰哦，对吧？超级粗的石冰，丢在这里。 这是一个标点，不错，这有石头。是我的话不会掉这里，掉这边，掉上面一点。 老地方，这个标志。 看到没有咬度了？我靠！嗯嗯。 gió thổi thôi thôi Còn sau hiện rồi. 路啊。 Hello，我是伍佰啊。今天就是这样子啊。这个取得实验用的鱼啊。那这个季节呢，这个南港溪或北港溪的钓况呢就是这样。子。哦，花花也摇啦，有况不会很好啦。那如果天气热一点才会比较好一点。现在冷了。OK，那待会回去做一下测试啊。悬仔到底有没有比丝木鱼刺还要多？OK，拜拜。 就这样子啊，因为鱼塞不下去，所以就这样子，然后加点这个姜跟酱油膏，OK，蒸一下喽，开始蒸喽 o 现在挑一下这个鱼刺啊，看一下到底有多少根。这个是鱼头，那我先从尾巴开始挑。这个看起来尖了，需要再用一个。OK，哦，这个是。 卷仔的肉啊，给它刺，一根，这里啊。 过来，过来，唔嘛，别这样子，过来，过来，喂，喂喂喂喂喂，别让我主要的刺，有没有？ 刺，它这个地方还有刺，肋骨的刺，超级细致，这是它的分支哦。 吃吃到肉中有刺，鳍就不算了，头部也不算，就是把前半身的肉拿起来，好吧？鱼皮去除掉，前半身的肉。 这里还有一块肉哦哦这个刺有刺 这刀是切割的关系。 头部部分不算，这边，这个。 热火 OK，我放在这里。我看看身体。这不会刺好像比较少。有有还是有。这个字就是一排，还是有。了。 隐藏在肉下面，一堆，还是很可怕的速度它那刺是分支的，但这种鱼的话，缺点就在这里，中间这一块，它中间这一块就是刺，非常可怕啊！啊，拉出来全部是刺。 所以一般人不喜欢吃它，应该也是有原因的。但其他的肉还 OK。我我。 好，大致上上一只鱼一碗肉，这一碗肉里面可能还有一些小刺没有挑到。OK，鱼条。 哇，就是这样子啦，超多骨头的，看一下，从上到下看一下，头骨，滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋到尾字。 所以它的胸鳍跟腹鳍呢，我没有去算，所以我现在来算算看到底有几根。从这边开始算，一二三四五六七八九，十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二一二二。 二三二四二五二六二七二八二九三十三一三二三三三四三五三六三七三八三九四十四一四二四三四四四五四六四七四八四九五十五一五二五三五四五五五六五七五八五九六十六一六二六三六四六五六六六七六八。 六九七十七一七二七三七四七五七六七七七八七九八十八一八二八三八四八五八六八七八八八九九十九一九二九三九四九五九六九七九八九九一百一百零一一百零二一百零三一百零四一百零五一百零六一百零七一百零八一百零九一百一十一百一一一百一十二。 然后嘞，它这边这个这个嘞没有包含进去。如果算进去的话，这边有几个？一二三四，然后这一排五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二一二二二三二四二五二六二七二八二九三十三一三二三三三四三五三六三七三八三九四十四一四二四三四四四五四六四七四八四九五十五一五二五三。 尾棋没有算，五十三根，然后这边是五十三，这边是一百一十二，好，然后再来头，这里这个翻过我看一下，然后这里一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二一二二三二四。 二十四，OK，好，所以呢，由这边可以看出来，这边哦，它的肉里面的骨头一百一十二根，然后这边是五十三根的那个，就是尾巴那边，然后二十四根是它的头头那边，哦，头胸这个是尾胸，所以加起来总共呢多少呢？一百七十九根。 这个跟私募比三百多根比起来当然是少，但是当然我还没有包，没有说算到它的这个背鳍啊一些胸鳍的支出来的骨头，所以可能它有两百根以上，两百根的骨头，好，所以呢它也算是刺很多的鱼啊。OK，然后这个肉到时候拿给那个猫吃啊，哦，或做饵料，不要浪费。OK。 那今天的小测试哎，就到此结束啦。那我们下回再见啦，拜拜。